Ahoj, kluci a holky. Dneska si pomalujeme vajíčka. Budeme potřebovat vařené vejce, barvy, voskovky a lžíce. Nejprve si vezmeme vejce a voskovky a pomalujeme je voskovkama. Nevadí, jestli se vám to rozmaže až to budete mít, tak si je vezmete, dáte si je na říčci a opatrně položíte do barvy. Postupně si všechny vajíčka dejte do barev. Pak můžete začít vytahávat. Mělo by to vypadat nějak zhruba takhle. A teď to znova pomalujeme. A dáme to znova do barvy, do jiný. Už to tam chvilku je, tak to můžeme vyndat. Tak to osušíme. Teď si vezmeme máslo a nalaštíme vajíčka. to budeme mít nástěný, tak si vezmeme košíček a dáme tam vajíčka. A takhle to bude vypadat. Tak ahoj!